Faly miarahaba anao ny an-tokantrano manaraka ny ah, meteontsika raha ny ah, sary azy tamin'ny zanabolana mahazo vahana tanteraka ny ah, tsy fahamarinan toerana misy amin'ny atmosfera saika manerana ny nosy izay ary mitondra ny orana tandrivin-drahona any amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny ilany andrefana ary koa ny